एक और बार जाना पड़ेगा फिर से अरे यार एक बार तो जाके देखना पड़ेगा ना देख मैं नहीं जा रहा तू जाना तू जाना प्लीज प्लीज नहीं मैं नहीं अभी क्या हुआ यार समझा ले इसको ये मार खा लेगा मुझसे देखो एक और बार जाएंगे कुछ मिले या ना मिले उसके बाद सीधा घर कर क्या है यहाँ पे शायद पीछे देख के आते हैं हाँ हाँ, हाँ आता हूँ भाई भाई अंश कहा गया वो पता नहीं तू ये देख भाई भाई uh, just, just. जल्दी से ना पुरानी हवेली पे आ जा हाँ हाँ जा सारा क्वेश्चन मत कर तो आ जा बस आ जा पहले खूनाला मामा ने क्या हो रहा है यार ये का घर नहीं है हाँ ये उसी का घर है मुझे लगता है ना ये अंश का ही काम है क्योंकि मैंने मैंने ना उसको पीछे यार एक बार देखते हैं फिर अरे यार भाई उधर से अमन की आवाज आ रही है भाई देख मेरे को उस दिन क्या मिला था कहाँ मिला था उस घर पे भाई ये तो अंश की डायरी है दस एक दो हज़ार तेरह आज हमारे स्कूल में एक नए बंदे ने एडमिशन लिया कुणाल चौधरी उसने आते ही मेरे सारे दोस्तों के साथ भी दोस्ती कर ली मेरे साथ भी उसने अच्छे से ही बात किया था पर पता नहीं क्यों मुझे वो उतना पसंद नहीं आया 25 एक 2013 ये कुणाल मेरे सर से ऊपर जा रहा है और उसकी बातें मुझे कुछ भी अच्छे नहीं लगती पर पता नहीं क्यों मेरे दोस्त को बड़ा पसंद है ग्यारह छ दो हज़ार तेरह अभी मुझे सच में ऐसे लगने लगा है कि मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं मैंने उनको पापा के ट्रांसफ़र के बारे में भी बताया था उनको ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा बीस छ दो हज़ार तेरह आज कुणाल ने मुझे एक बहुत ही बुरी बात कही थी इसलिए मैंने गुस्से में आके उसको मार दिया था पर मेरे दोस्तों ने उसके बाद भी उसका ही सपोर्ट किया उनतीस छः दो हज़ार तेरह परसों मेरा बर्थडे है सारे दोस्तों को इनवाइट किया है कुणाल को भी सब कुछ ठीक चल रहा है अभी उन लोगों के साथ खेलने भी जाऊंगा अभी इतने दिनों के बाद ये साल थोड़ा अच्छा जा रहा है भाई अंश तो उसके बर्थडे के दिन भाई उस दिन रास्ते पे तो हम सभी एक साथ खेल रहे थे पर एक्सीडेंट में सिर्फ मेरी मौत क्यों हुई